Mmh. Oh, oh, oh. Je veux chanter. chanterai Alléluia Hosanna pour celui qui m'a racheté. Hum, Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna pour le roi. Please. Jésus. Oh, oh, oh. tu m'as et Alléluia, Hosanna, mm, Alléluia, Hosanna, et Alléluia Jésus. Je veux glorifier ton nom, je veux magnifier.